Eu tenho 31 anos, moro aqui em São Paulo, trabalho com... Não só agora porque está falando do Gamox, estamos aqui com mais um vídeo de um joguete não feito por Kizimoto. Não é o nome do jogo, tá? Provavelmente não foi feito com Constructs. Qual é o nome do jogo? Não tem jogo. Não tem jogo. É sério. Hello, user. Olá, usuário. Eu tenho notícias horríveis atualmente. Não tem jogo. Então, espero que você não esteja desapontado. Você pode ver TV, sair, ler um livro. Ah, não, sem... Ah, o jogo é grátis. Isso não é um jogo. Não tem nada para fazer com o um jogo. Hum. Uh. Tem mais alguma coisa? Não tem nada pra fazer aqui. Ah, tem. O que você fez? Você arruinou o título. Põe de volta. Põe a letra de volta. Tá bom. Calma, moço. Calma. Ah, never mind. I will fix it next time someone relaunches the game. Ele vai Ele vai arrumar quando alguém relançar. Não tem jogo aqui. No game. No game. O que é pra fazer agora? E a... Ah, ali ó. Tem um bagulhinho aqui. Toma. Oh meu Deus. Seriously, Sério? Você vai quebrar tudo? Oh, Não tem razão para você usar aquilo. Não? <coughs> Não toque nisso. Isso foi horrível. <coughs> Você está tentando me matar? Ok, então. Se você gosta de clicar em tudo que acha disso. Meu Deus. Ai, gente, eu não consigo. Stop it now. I think we're good. Sorry, I had to use the sort of procedures, but I had to. Ele, ele falou desculpa por fazer isso, mas eu tinha que fazer. Ah é? Certeza, quer ver? You're stubborn as a mule. Called Superman for that one. <laughs> Chama o Superman pra é, essa. Um pouco de kryptonita. Superman not exist, but as we're in Superman não existe. <laughs> tipo, what the fuck? You're still there? Você ainda está aí? You're thinking about how to lift that big box, aren't you? Eu tô... Yes, yes, go on. Destroy my life. What a mess. I hope you will clean the place before leaving. Just what do you think you're o que você doing, acha que está fazendo, usuário? Eu estou querendo jogar algo. Eu vim até aqui nessa porra e não tem jogo? Como assim? No! Don't look! It's private! É privado. There you're is a... G A M E Tem um jogo E aí, conseguimos nosso jogo Sai daqui não joga, é esquecido. Se você jogar, eles virão. Eu não quero que eles venham. Eles podem me matar, você sabe. Por favor. Stop hitting the bricks. Não vou parar de bater nos blocos. <laughs> I must find a way to stop you. Eu preciso achar um jeito de parar você. Eu tive uma ideia. It will be harder now without the ball. <laughs> Será que dá? Ah. That is not funny. Isso não é engraçado. Leave now, please. Sai agora, por favor. I, I don't feel sinto bem. Oh não. Oh não. Eles estão aqui. Glitches. Glitches. Glitches everywhere. I told you to stop. Eu falei para você parar. You must find a way to get rid of them. Oh, this is a disaster. Isso é um desastre. Now, how can I become a sales success with all that glitches? think, think, think. What developer would implement well sell a bugger correction? I see three possible things. gorgeous armed hero girls, or ton of zombies and blood, blood of course, okay. or uh, goat. I don't know how. Goat. Try to find one of these three things. Então, peraí. Ele falou goat. Música Perhaps épica. The letters can help us. Again. goat! Obviously, the cage is locked. You must find the key. Chave. Look, the key! That flying squirrel took it. You must get it back. Find a ladder or something to go up. Something you can climb. That reminds me of my childhood. I used to climb a huge tree in the garden to get back. Uh, deu certo. Yes, I had a childhood. Sim, eu tive uma infância e uma árvore. Será que... Ah, tá dando certo, gente. Tem que escrever árvore agora. Well, this is a small tree. If only it was bigger. Aí a gente vai e Esqueci de pegar. Enquanto isso, a busca é épica. Vamos salvar esse... Não, jogo. Ele não quer me dar, gente. Você quer? E agora, gente? Opa, eu vi alguma coisa. Ah! ah. Isso me dá a chave. E agora? Opa. Hehe. Arruma. Aí. Uh, já sei. Flow. Funcionou. Me dá. Chave é minha. Pick got the key. Now free the goat to transform that glitch program into a commercial hit. Save the goat. Save the world. Salvamos. Aê, Gold. Não, <gasps> está ficando pior. Mais glitches. Estou me afogando. E <laughs> morremos. I'm... Eu. I'm not dead. Eu não estou I'm morto. Alive. Estou vivo. I was wrong estava errado. Foi uma ideia ruim. Tudo desapareceu, exceto eu. Me desculpe. Eu coloquei você em perigo. É tudo minha culpa. Por favor, você irá me perdoar? Eu perdoo você, cara. Oh, really? What great news! Maybe we can be friends? Nós podemos ser amigos. No, no, that's not a good idea. We will get bored quickly together. Why? Because, as I said, como eu disse, não tem game. <laughs> Agora você pode quitar e jogar no jogo mesmo, porque aqui não tem jogo. Você não jogou e não, não se divertiu. pode cuidar dos seus trabalhos. There is no game. Muito é isso, gente. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se tiver mais algum joguete assim pra me jogar, joguete de terror, só passar aí, né, que eu jogo pros irmãos. Pros irmãos. Então é isso, gente. Deem like, favorito, se inscrevam no canal. Compartilhem é, favoritem o vídeo se possível e comentem o que vocês acharam também, né, que eu adoro ver seus comentários. Então até o próximo vídeo, gente. Então, pessoal, falou. Nossa,